Hallo, ik ben een prof en ik kom hier met mijn leerling in het Smak. En ik ben een leerling, maar wat is het Smak eigenlijk? Het Smak is het stedelijk museum voor actuele kunsten. Ah, nu begrijp ik het. Alle waren focus niet da programação Zeg, heb jij geen manier geleerd misschien? Als iemand je aanspreekt, moet je antwoorden. Zeg maar. Ja, wat sta je daar te kijken? Ja, ik heb het tegen ja, ja,